Benvenuti, benvenuti a questo secondo incontro ehm, del Forum Italia-Messico. Eh, sono Daniele Frigeri, direttore del CESPI e voglio, desidero ringraziare tutte le persone che eh, sono collegate, in modo particolare i nostri relatori. Eh, un benvenuto al, al dottor Sergio Alcosser, eh, presidente del Comexi, con cui il CESPI ha appena siglato un memorandum of understanding di collaborazione eh, e che saranno eh, CESPI e Comexi saranno i due punti di riferimento, i due centri studi di riferimento per le attività del forum. Ehm, eh, giusto alcune parole di introduzione di questo eh, nostro seminario dedicato all'accordo Stati Uniti, Messico e Canada e le sue opportunità. Questo è il secondo incontro del Forum Italia-Messico che abbiamo lanciato eh, pochi giorni fa. Eh, il forum è un'occasione di rafforzare e ehm, eh, rendere ancora più, più, forti e esplicite le relazioni tra l'Italia e il Messico ehm, eh, attraverso eh, quello che, che, può essere il ruolo di un forum, cioè eh, quello di eh, mm, aprire dei focus delle, ehm, su alcune tematiche centrali nei rapporti tra i due paesi, ma anche sviluppare quelle che possono essere delle prospettive nuove eh, nei rapporti tra i due paesi. Ed ecco perché eh, il primo incontro lo abbiamo dedicato al ruolo delle donne nell'imprenditoria, eravamo al 7, al 7 marzo, ehm, la, il giorno prima della, della festa internazionale della donna, ma perché abbiamo creduto fortemente che appunto su, su quello che è il ruolo, può essere il ruolo della, eh, della donna eh, nello sviluppo eh, delle, anche delle relazioni tra, tra paesi, oltre che eh, il ruolo all'interno del, eh, del, mondo del lavoro. La, L'incontro di oggi invece apre un'altra finestra, che è la collaborazione economica, tra, um, tra uh, il continente americano e uh, l'Europa e l'Italia. Uh, L'accordo Stati Uniti, Messico e Canada, è, è, lo vedremo oggi, è un'opportunità anche per, per, il sistema economico italiano, um, apre un mondo a cui, um, a, cui, a, cui, guardare. il CESPI attraverso questo forum vuole eh, aprire una, uh, un, pezzettino in più eh, nella propria attività. Il CESPI ehm, è, è, ehm, ha, come, ha, come, obiettivo quello di, di eh, studiare quello, quelle che sono le relazioni internazionali, e su il, tutto il continente americano il CESPI ha sviluppato una serie di iniziative, eh, il taccuino americano è un'occasione di eh, aprire una finestra su quello che accade in modo particolare negli Stati Uniti. Eh, il forum Italia-Messico ehm, che, che, qui oggi eh, celebriamo con questo incontro apre eh, una finestra su un altro, uh, su un, paese centrale eh, del continente americano e poi c'è tutta l'area eh, che eh, si sviluppa sull'America Latina eh, che, che, che, invece riguarda lo studio e l'approfondimento di tutti gli altri paesi del continente eh, americano dal centro Sud America. Ecco, io eh, non, ehm, non rubo altro tempo, e, eh, desidero di nuovo appunto ringraziare. Chiedo scusa eh, a nome del, mm, dell'onorevole Fassino eh, Presidente della Commissione Esteri eh, del Parlamento, che avrebbe dovuto essere qui con noi, ma non, eh, non ha potuto per impegni parlamentari. Il periodo è particolarmente complesso a causa della, della crisi ucraina, a cui va eh, il nostro, il, nostro, pensiero e la nostra solidarietà a, a, a tutta la popolazione ucraina. il ehm, Presidente Fassino però ha voluto essere presente, lasciandoci, eh, inviandoci un video che, che ora eh, manderò, Ehm, e, e, prima poi di, di continuare con eh, le persone presenti. Il Messico è uno dei grandi paesi del continente americano, un paese collocato in una posizione strategica, parte del Nord America, con cui ha intense relazioni commerciali, politiche, demografiche, parte dell'America centrale e parte dell'America latina, dell'America meridionale, con cui condivide una comune cultura, una comune civiltà, oltre che intensi rapporti economici e politici. È un paese strategico, Pochi sanno, in Italia, se non chi ha delle relazioni con il Messico, che il Messico è il principale partner economico e commerciale dell'Italia nel continente latinoamericano. La dimensione dei rapporti che l'Italia ha con il Messico è superiore alla somma dei rapporti economico-commerciali che l'Italia ha con il Brasile e l'Argentina, paesi con cui l'Italia ha storicamente rapporti molto intensi, fin dalle correnti demografiche che dalla metà dell'Ottocento in poi hanno portato milioni di italiani a scegliere eh, l'America Latina come la loro nuova patria. Il Messico è quindi un importante paese perché negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo economico, tecnologico particolarmente avanzato. È un paese che ha un sistema industriale che è cresciuto ed è diventato via via più competitivo grazie a una continuazione di innovazione tecnologica, è un paese attivamente impegnato sul terreno ambientale e dello sviluppo sostenibile. È un paese che svolge un ruolo politico in America Latina importante grazie all'attività del presidente Obrador. È un paese cioè importante con cui noi già oggi abbiamo relazioni intense che vogliamo coltivare sempre di più e intensificare sempre di più. Nasce da queste considerazioni la decisione del CESPI di dare vita a un forum Italia-Messico e io applaudo a questa decisione assunta dagli organi dirigenti del CESPI perché questo consentirà di avere un luogo, una sede, un momento di continua riflessione, analisi, di impulso a relazioni e iniziative con questo grande paese. Mi congratulo che oggi tutto questo venga sancito anche dalla firma del protocollo di cooperazione tra il CESPI e il COMEXI, l'agenzia internazionale messicana, e eh, con, mi, mi, congratulo soprattutto con l'Associazione degli imprenditori italiani in Messico, guidato dalla dottoressa Magaldi, che già da molti anni eh, sviluppa un'attività di particolare attenzione eh, con eh, il Messico. E naturalmente ringrazio l'ambasciatore che è stato assolutamente protagonista di questa iniziativa fin dall'inizio, che ha salutato con grande calore la decisione di dare vita a un forum Italia-Messico e dal sostegno dell'ambasciata e dalla sinergia di attività tra l'Associazione degli imprenditori e il CESPI non potrà che derivare evidentemente davvero un'iniziativa utile. Utile all'Italia, utile al Messico, utile alle relazioni tra i due paesi, utile a far sì che sempre di più nella globalizzazione, di cui Italia e Messico sono due protagonisti, si affermino valori di scambio equo, di giustizia sociale, di affermazione di diritti, di sviluppo e di prosperità. Grazie e un saluto a tutti voi. Grazie Presidente Fassino e ora darei la parola um, all'ambasciatore Carlo, Carlo Garzia De Alba ringraziandolo no solo por estar aquí, sino ringraziandolo appunto per tutto il supporto e, e il commitment che ha messo en eh, este proyecto. Buenas, tardes, agradezco mucho los y en ausencia reconocer las generosas, eh, bien informadas como siempre palabras del diputado Facino, querido amigo y desde luego muy cercano a México. Gracias a Daniel Frigieri por la hospitalidad y desde luego saludo también en ausencia, aunque estoy seguro que nos veremos pronto, del senador Verducci, Francesco Verducci, presidente del Grupo de Amistad México-Italia de la Unión Interparlamentaria, a la presidenta de la MIN, Leticia Magaldi, mi querido amigo y colega, el embajador Mario Chacón, que también nos acompaña, desde luego las representantes de las embajadas de Estados Unidos y Canadá, aquí en Italia. De manera muy especial, desde luego me quiero referir al presidente del CONEXI, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, que viajó ex desde Ciudad de México, para firmar este importante Memorandum of Understanding entre el CHESPI y COMEXI, que significa mucho porque nos ayuda a seguir construyendo el sistema México en Italia y relaciones transversales y sistémicas entre estos importantes socios que tienen el reto de hacer saber que somos más importantes de lo que la opinión pública conoce. Eh, felicidades pues al Comercio y al Chespi por esta firma, estoy seguro será productiva. También ser productiva, que lo quiero subrayar, en apenas 10 días hemos llevado a cabo ya dos seminarios y además lo digo con orgullo, con satisfacción, somos el país que crea el Foro Italia-México con Chespi por primera ocasión. Entonces somos privilegiados en tener un foro específico de diálogo y de relaciones con Italia a través del Chespi y desde luego con el apoyo de Conexi y de la MEI. Eh, yo quisiera, y simplemente como saludo, porque los expertos hablarán después de mí, pero yo sí quiero destacar que desde que se aprobó el NAFTA 2, como también se le conoce, o el TENEC, como le llamamos en México, o el USMCA, el cual mi colega con la colega Alighieri de otro quella di Miguel Cervantes, no es la primera vuelta que le la ambasciate del Estado Uniti, del Canadá nel Messico dal primo luglio del 2020 partecipiamo a un evento uniti e come sempre soci e amici e alleati. Quindi mi vanto di questo, sono contentissimo che le tre ambasciate dei nostri governi parleranno per la prima volta di questo grande progetto che ci unisce. Il TEMEC è l'accordo del libero scambio più grande, più voluminoso al Monza. Di questo facciamo parte i tre paesi. Questo non vuol dire che non possa crescere, anzi, e per questo abbiamo parlato con l'onorevole Fasino, il direttore generale Frigiori, che è importante che il mondo imprenditoriale italiano la sociedad civile, la stampa, sapesse dell'opportunità che rappresenta questo nuovo NAFTA del tutto diverso a quello del 94. Son dos cosas completamente diverse, la hanno in comune che approfondiscono, arricchiscono l'integrazione delle tre economie. Si entre paesi certamente pues, ciascuno la pensa a el loro, allora, i nostri sistemi produttivi sono ulteriormente integrati. Per questo lo sottolineo. Sebbene ci sono circa 1600 aziende italiane in Messico, qualcuno dice che anche 1800, per me, devo dirlo con franchezza, sono ancora poche. Per il potenziale di questo accordo di libero scambio, dovrebbero essere di più. Per questo è importante che gli esperti abbiano accettato l'invito per dirci che altre opportunità hanno le aziende italiane per far presenza in ogni paese di questo accordo di Euroscambio. Avremo poi una testimonianza dell'azienda Stavanato che è presente in tre paesi che ci diranno quali sono le convenienze pratiche di fare affari con questi tre paesi che appunto, insisto, sono ulteriormente integrati. Io chiudo qui, ringrazio di nuovo e poi anche, prima di passare la parola ai protagonisti, ringrazio al moderatore, al dottor Conato, che si prenderà cura di seguire questi lavori e permettetemi, ringrazio anche le nostre traduttrici un lavoro complessissimo e le nostre due gravi traduttrici, Guadalupe Valdez e Chiara Morano dell'Ambasciata del Messico, ci stanno appoggiando. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie mille. Eh, come diceva l'ambasciatore, la costruzione di un forum è, un po' un cantiere che, che procede, eh, per cui eh, oggi con l'accordo con Comexi abbiamo saldato eh, quello che è il fondamento della, della ricerca, ehm, l'Associazione Economica Italia-Messico eh, porta la componente eh, delle aziende, la componente economica, ma c'è anche un'altra componente nella relazione eh, tra, tra, due paesi eh, che credo sia fondamentale, che è la componente interparlamentare, e cioè eh, il dialogo che esiste tra, tra parlamenti e si, e si, crea il dialogo politico. E per questo appunto do la parola al senatore Francesco Verducci, presidente della sezione bilaterale Amicizia Italia-Messico dell'Unione Interparlamentare. Prego. Grazie, spero mi sentiate innanzitutto. Bene, ah. eh, grazie, grazie per questo invito, grazie per questa iniziativa. Voglio ringraziare il CESPI e voglio ringraziare eh, Comexi, voglio ringraziare eh, i soggetti attivi che eh, stanno costituendo questo eh, forum economico Italia-Messico, che sottoscriveranno il memorandum è un atto eh, di mm, grande rilievo. Eh, il fatto che eh, io sia qui eh, rende merito ad un lavoro di collaborazione parlamentare che in questi mesi, nonostante le eh, grandi difficoltà dovute al periodo pandemico, abbiamo tenuto vivo e vitale e di questo devo ringraziare in particolare l'attività, l'energia, la grande empatia mm, sempre dimostrata dall'ambasciatore Carlos Garcia de Alba, eh, che eh, figura eh, di eh, riferimento fondamentale per i lavori del gruppo dell'Unione interparlamentare tra Italia e Messico. Al periodo di pandemia ehm, segue, nel quale eh, tuttora, tuttora siamo avviluppati, segue Adesso però un periodo ancora più oscuro dato dalla crisi internazionale, dalle drammatiche eh, giornate che si vivono in Ucraina dopo, ehm, dopo l'invasione della Russia. Tutto questo eh, getta sul destino dei eh, nostri paesi e soprattutto eh, sulla, eh, su, su, sulla, costruzione del, della pace nella quale crediamo, nella cooperazione internazionale nella quale crediamo, ehm, eh, un, eh, un, una serie di preoccupazioni molto grandi. Da questo punto di vista, a maggior ragione, noi che crediamo nel multilateralismo, mai come adesso dobbiamo rafforzare quelli che sono i rapporti politici, culturali, economici e naturalmente commerciali eh, tra i nostri paesi, in particolare in questo caso tra eh, Italia e Messico, sono eh, due eh, protagonisti a livello mondiale e il loro protagonismo può fare molto per rafforzare il multilateralismo in un momento eh, storico, in giornate in cui questo sforzo per il multilateralismo è quanto mai necessario per la sua uh, ubicazione il Messico è uno snodo tra i principali continenti, lo sappiamo, tra uh, l'America del Nord e l'America del Sud, tra l'Asia, il Pacifico, l'Europa, uh, l'Africa e questo fa sì che il rapporto con l'Unione Europea e il rapporto con, um, con l'Italia abbia una rilevanza geopolitica fondamentale. Penso eh, assolutamente che il tema di cui oggi questa tavola rotonda, che seguirò con grande attenzione, si occupa sia assolutamente centrale. Sono tante le eh, ricadute potenzialmente utili ed importanti del nuovo accordo mh, di, di, scambio che c'è tra eh, Stati Uniti, Messico e Canada, tante opportunità, un accordo vasto, estremamente complesso, eh, ramificato con innumerevoli implicazioni anche normative. Noi sappiamo per certo che le opportunità per l'Unione Europea e per l'Italia verranno innanzitutto nell'interpretare al meglio nel contesto del eh, nuovo accordo Mm. siglato tra Messico, Canada e Stati Uniti, eh, se sapremo interpretare al meglio quello che è l'accordo commerciale del 2020 tra l'Unione Europea e, e, il Messico, che, ha, che può dare a, a, alle imprese italiane un, eh, grandi opportunità, in particolare nel, nel settore della produzione di macchinari, nel settore della, della manifattura, nel settore settore della eh, filiera della farmaceutica. Insomma, c'è un tema di sistema paese legato alle eh, potenzialità da cogliere all'interno eh, del contesto del nuovo accordo commerciale. Permettetemi di concludere questo intervento ancora ringraziando tutti gli organizzatori, coloro che eh, interverranno dopo di me, in particolare coloro che animeranno la tavola rotonda dicendo che lo strumento della diplomazia parlamentare, lo strumento del gruppo dell'Unione Interparlamentare tra Italia eh, e Messico è a disposizione per il lavoro del Forum Italia-Messico, per il memorandum che verrà, che verrà siglato, il nostro lavoro ha l'obiettivo di rafforzare non solo la, la reciprocità politica tra i nostri parlamenti, l'amicizia storica tra i nostri popoli, ma una legittima, ma una reciproca eh, legittimazione che nasce dal riconoscimento da riconoscimento culturale eh, che fa appunto del nostro rapporto qualcosa che ha una missione storica fondamentale. Con questi auspici eh, vi ringrazio in attesa quanto prima di, po di poterci vedere di persona. Sapete che sono in corso i lavori in Senato e questo mi impedisce di essere fisicamente. Gli auspici quanto prima di poterci vedere di persona per implementare questo importante lavoro. Grazie ancora. Grazie, grazie mille senatore, grazie anche per la disponibilità a partecipare attivamente a, a, nostro, a questo forum. Eh, questa è solo una delle prime iniziative per cui eh, mh, mm, ci sarà sicuramente occasione eh, più di un'occasione di, di, incontrarci. Ehm, l'ambasciatore ehm, rilevava eh, il ruolo delle ambasciate e anche eh, l'opportunità che, che, già questo forum ha creato di, di incontro eh, tra, tra, le diverse ambasciate. Per noi è un onore eh, naturalmente come CESPI avere eh, l'ambasciata degli Stati Uniti, l'ambasciata del Canada con noi e darei la parola a Isabella Cascarano, addetto commerciale dell'ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Buon pomeriggio, no, bene, buon pomeriggio a tutti. È un grande piacere e un onore prendere parte a questo incontro. Ringrazio Cespi e Comexi per l'invito e porgo i miei più cordiali saluti a tutti gli illustri relatori e ospiti presenti in evidenza questa sera. Come già detto, mi chiamo Isabella Cascarano e sono consigliere commerciale preso all'ambasciata degli Stati Uniti qui a Roma. Il nuovo accordo trilaterale di libero scambio è di enorme importanza per gli Stati Uniti ed è stato una priorità di alto livello per il Dipartimento del Commercio. Come ben sapete, Messico, Stati Uniti e Canada hanno un straordinario rapporto commerciale gli Stati Uniti hanno un volume di scambio di beni e servizi con i due paesi pari a 1.3 trilioni di dollari all'anno. Canada e Messico sono i primi due mercati per l'esportazione statunitense, un volume tale da garantire circa 3 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti. Grazie a questa forte relazione si è reso necessario aggiornare il precedente trattato, il NAFTA, negoziato ormai più di 25 anni fa. Non si trattava solo di aggiornare regole esistenti, ma anche di considerare settori industriali non ancora esistenti quando il NAFTA entrò in vigore. Vorrei qui sottolineare l'importanza e il carattere innovativo di alcuni aspetti chiave del nuovo accordo dalla prospettiva degli Stati Uniti uno dei maggiori benefici del commercio in Nord America è che quasi tutti i beni sono a tariffa zero. Tutti i prodotti che non erano tariffati sotto il NAFTA mantengono questo status anche con il nuovo accordo. Diversamente, diversi, del NAFTA è stato semplificato il processo di certificazione dell'origine dei prodotti. Vengono stabilite invece regole più stringenti sull'origine delle componenti in alcuni settori, inclusi quelli automobilistico, chimico e dell'acciaio. Queste misure sono pensate per preservare la produzione nordamericana e permettere che solo i produttori che usano un ammontare sufficiente di componenti locali possono ricevere agevolazioni tariffarie. Sempre rispetto al NAFTA ci sono de delle differenze sostanziali in alcuni cap cap capitoli chiave come i diritti di proprietà intellettuale, i servizi finanziari, l'amministrazione doganale e altri. In aggiunta ci sono capitoli totalmente nuovi, alcuni dei quali sono un'autentica innovazione negli accordi commerciali degli Stati Uniti. Nello specifico, per quanto riguarda le politiche regolatorie, si è stabilito un impegno a ridurre e prevenire le barriere non tarifarie attraverso una maggiore trasparenza e coordinamento. Il capitolo sul commercio digitale dispone una serie chiara di regole tali da permettere e incoraggiare la creazione di un mercato solido Ancora è stato creato un comitato per le piccole e medie imprese in modo da attivare un costante dialogo tra le parti. Per la prima volta la questione ambientale e quella del lavoro vengono posto al centro dell'accordo. Questo passaggio rappresenta la disposizione più forte di qualsiasi accordo commerciale degli Stati Uniti. Concludendo, restiamo convinti che la sigla di questo accordo rappresenti un pilastro fondamentale non solo per le relazioni tra i nostri paesi, ma un esempio di cooperazione commerciale nel rispetto dei diritti. Colgo l'occasione per dire che il nostro ufficio commerciale è com a completa disposizione delle aziende italiane che desiderano investire negli Stati Uniti e beneficiare di questo accordo di libero scambio. Non esitate a contattarci. Grazie ancora per l'invito e lascio ora la parola agli altri relatori. Grazie. Grazie, grazie, grazie mille. E, ehm, ed ora eh, la parola all'altra ambasciata coinvolta eh, all'interno eh, dell'accordo. Dell Passerei la parola a Edith Santiler, eh, ha detto cominciare dell'ambasciata del Canada in Italia. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Sono molto lieta di essere qui oggi e vorrei ringraziare gli organizzatori per l'invito a partecipare a questo evento. Il Canada è un paese aperto al commercio. Naturalmente, data la nostra geografia, un percentuale molto importante del nostro commercio avviene in Nord America. In effetti delle 20 città più grandi del Canada, 16 si trovano a 90 minuti di auto del confine tra Canada e gli Stati Uniti. Il NAFTA ha avuto un impatto positivo sull'economia nordamericana, supportando un mercato stabile, integrato e competitivo, con il ehm, commercio trilaterale di merci in crescita esponenziale raggiungendo un totale di 1,1 trilioni di dollari USA nel 2019, ovvero circa 125 milioni di dollari all'ora. Questa integrazione e cooperazione commerciale ci ha reso un, e continua a renderci più competitivi nel mondo e sostiene la prosperità per le imprese, i lavoratori, le comunità e i consumatori in tutto il Nord America. La modernizzazione del NAFTA segna un'importante pietra miliare nell'evoluzione delle nostre relazioni commerciali con gli Stati Uniti e Messico. Il risultato finale preserva gli elementi chiave del NAFTA, modernizzando le disposizioni per affrontare le sfide commerciali del XXI secolo. Tra pochi minuti avrete un'ampia presentazione dell'accordo, ma solo per dare qualche esempio. Di fronte al Covid-19 il mondo riconosce l'importanza per le imprese di operare nello spazio dell'e-commerce. Il nuovo capitolo sul commercio digitale aiuta a facilitare la crescita economica e aumenta il commercio di prodotti digitali trasmessi elettronicamente, proteggendo nel contempo la libera circolazione delle informazioni attraverso le frontiere e mantenendo i quadri giuridici per la protezione delle informazioni personali degli utenti. CUSMA include anche un nuovo capitolo per le piccole e medie imprese che riconosce il contributo economico sempre più ampio fornito dalle piccole imprese in tutto il Nord America e promuove la cooperazione tra Canada, Stati Uniti e Messico per aumentare le opportunità commerciali di investimento e di investimento. Ho parlato del Nord America, ma i vantaggi di questo accordo non si limitano alle imprese di questi tre paesi. Come diplomatico canadese in Italia è difficile non fare riferimento alla profonda e lunga amicizia tra Italia e Canada il Canada e l'Italia hanno solide relazioni commerciali che risiedono negli investimenti bidirezionali, nonché nell'innovazione e partnership tecnologiche. Grazie al nostro sistema, sistema economico altamente integrato, gli investitori stranieri in Canada, anche italiani, hanno un accesso preferenziale al mercato nordamericano ma non è tutto grazie ai nostri 15 accordi di libero scambio, tra cui il CPTPP che copre la regione Asia-Pacifico, e il nostro accordo di libero scambio con l'Unione Europea, o CETA, che sicuramente conoscete, le imprese in Canada beneficiano dell'accesso preferenziale a un mercato globale con un PIL combinato di 53 trilioni di dollari. Vorrei concludere dicendo ancora una volta che crediamo fermamente che il commercio con partner affidabili e prevedibili sia positivo per le nostre economie. Il rapporto USA-Messico-Canada è un modello per il mondo. Come affermato in precedenza, il risultato finale del CUSMA ha preservato gli elementi chiave del NAFTA e ha modernizzato le disposizioni per affrontare le sfide commerciali del XXI secolo. Continuando a collaborare con paesi come gli Stati Uniti, Messico e Italia, riteniamo che saremo in una posizione migliore per rispondere alle sfide in corso con il Covid-19 e forgiare un futuro più forte e, e, prospero per le nostre popolazioni e le nostre imprese. Grazie. Grazie, grazie mille. Eh, siamo già entrati un po' nel, nel vivo della, del, uh, del, tema del seminario di oggi. Eh, voglio ringraziarla perché appunto ehm, tutte e due eh, le ambasciate ehm, avete sottolineato eh, due temi importanti. Uno è eh, il tema appunto dell'integrazione, integrazione che è integrazione prevalentemente economica, ma non solo, lo diceva anche il senatore Verducci, eh, integrazione significa anche eh, dialogo tra culture eh, e, e, amicizia tra, eh, tra, tra popoli. E, ehm, il secondo tema è la parola chiave opportunità, opportunità che questo nuovo grande mercato che attraversa eh, Stati Uniti, Messico e Canada eh, rappresenta anche per le, per le aziende e per i sistemi economici dei paesi eh, che desiderano ehm, eh, entrarci o, dialogare. E per questo appunto darei la parola a dottoressa Letizia Magaldi, presidente dell'Associazione eh, Economica del Messico in Italia, nata Uh, di, di, recente, ehm, da poco tempo, ma uh, già uh, mo molto attiva ehm, nel, nel, panorama e per un, un suo, un suo eh, saluto ma anche un suo commento sulle opportunità che per il sistema economico italiano si aprono all'interno di, di questo forum. Buonasera a tutti, ringrazio l'ambasciatore Carlos Garcia de Alba, l'onorevole Fassino che non è presente, il direttore Frigerio, e il presidente Sergio Alcoser per l'avvio congiunto del forum permanente Italia-Messico e molto piacere rappresentanti di entrambe le ambasciate del Canada e degli Stati Uniti. Eh, per me è un grande piacere essere qui e eh, presentare l'Associazione Economica del Messico in Italia che è nata da poco più di un anno su impulso dell'ambasciatore Carlos Cassia de Alba e di tutta l'ambasciata perché nonostante la grande importanza del Messico, dei rapporti Italia-Messico, eh, non, non esiste ancora una Camera di Commercio eh, eh messicane in Italia, nonostante ci siano quasi 40 camere di commercio estere in Italia. Eh, la, ehm, la, Camera di Commercio, mm, eh, l'associazione oggi Uh, ha, uh, ha, al suo attivo quasi 30 aziende, tra le più importanti del panorama italiano. Il vicepresidente della, è il uh, dottor Angelo Pansini di Leonardo Finmeccanica, e il segretario generale di eh, dottor Giovanni Sabino di Fiorucci Campofrio del gruppo Sigma, uno dei gruppi più importanti, il presidente onorario appunto il nostro ambasciatore. Ma eh, siamo circa 30 aziende da vari settori, dal food al beverage, all'automotive, all'aeronautica, alla sanità, ma eh, a dimostrazione di varie dimensioni, da grandi aziende e piccole aziende, anche a dimostrazione del fatto che possono eh, entrare nel mercato messicano non soltanto le grandi aziende, ma anche le aziende piccole e medie. Le altre 10 aziende sono già in pipeline per entrare, quindi quasi 40 aziende è soltanto un anno dalla nascita. Questo per appunto sottolineare l'interesse e la forza eh, dell'economia dei due paesi. Eh, ricordiamo appunto che l'Italia è il terzo partner commerciale del Messico in Europa e invece il Messico è addirittura il primo eh, parte principale mercato in America Latina appunto per eh, i servizi italiani. Quindi è assolutamente importante eh, sottolineare, quindi siamo felici di poter promuovere assieme a eh, questa prestigiosa, di parterre quella che è l'importanza di un ingresso anche eh, della, appunto, eh, del, eh, di MEC, quindi del fatto che eh, non soltanto l'opportunità per le imprese italiane in Messico è quella di accedere al mercato messicano, ma di accedere a un mercato più grande appunto del mondo, quello del mercato degli Stati Uniti e del Canada. Sottolineando quella che è l'importanza delle supply chain e della logistica dei materiali, per, dell'importanza di avere appunto una, un presidio eh, oltre oceano appunto nel, nell'Atlantico che eh, dia appunto forza e stabilità in un momento in cui l'Europa purtroppo ha eh, le sue difficoltà. Eh, quindi insomma grazie ancora del, del benvenuto e quindi siamo con noi eh, sempre quindi al fianco per supportare e per promuovere la crescita sempre maggiore della presenza dell'economia e nel nello scambio tra i due paesi. Grazie. Grazie, grazie mille dottoressa Megaldi. Ora eh, entriamo nel, nel vivo della, della, del nostro incontro e del nostro dibattito. E, um, invito qui a, a moderare eh, Dario Conato, coordinatore di tutta l'area America Latina del CESPI, e, ehm, che prenderà eh, la moderazione di questo webinar. Bene, grazie dottor Frigeri, grazie a tutti i partecipanti e a tutti i relatori e relatrici che eh, animano eh, questo secondo incontro del forum eh, Italia-Messico. vorrei ricordare che l'attenzione del CESPI eh, verso l'iniziativa di integrazione economico-commerciale eh, dell'America del Nord eh, non inizia oggi, vorrei citare eh, uno studio realizzato dal nostro direttore scientifico Marco Zuppi due anni fa per eh, l'Osservatorio di Politica Internazionale del Parlamento Italiano che è disponibile eh, online, uno studio dal titolo dall'accordo NAFTA alla USMCA implicazioni per l'Unione Europea e per l'Italia. Ecco, questo eh, da quel momento diciamo un'attenzione una che, che, non si è spenta e che trova nel forum Italia-Messico un, un, campo eh, aperto per, per approfondire e, e, portare avanti questo sforzo di comprensione e anche di accompagnamento eh, dei processi di globalizzazione eh, dei nostri, dei nostri paesi il, eh, il, primo luglio è entrato il primo luglio del 2020 è, entrato ufficialmente in vigore il nuovo accordo di libero scambio tra Canada, Messico e Stati Uniti, eh, con le sue due sigle USMCA in inglese e TMEC, Messico e Stato, Messico, Estados Unidos, Canada in spagnolo, che sostituisce il NAFTA già citato, già ricordato negli interventi che ci hanno preceduti e che per 25 anni aveva definito gli standard eh, per rafforzare l'integrazione commerciale eh, ed economica fra i tre eh, paesi firmatari che costruiscono lo spazio nordamericano. Oggi lo UNCA o TMEC è l'accordo di una regione, l'America del Nord, che non solo comprende tra l'altro la prima economia eh, del mondo, gli Stati Uniti, ma che resta insieme all'Unione Europea uno dei temi fondamentali della produzione, del commercio e degli investimenti mondiali. C'è da dire che accordi di carattere regionale come questo possono portare senz'altro alla creazione di occasioni di commercio, alla creazione di commercio, allo sviluppo del commercio all'interno di un'area, ma possono anche provocare diversioni del commercio dei flussi eh, economici a danno di paesi terzi. Eh, l'effetto netto sul commercio internazionale di processi di questo tipo è da vedere volta per volta e dipende da una serie di fattori. E fra questi, eh, nel nostro caso, vorrei citare l'importanza degli accordi di libero scambio, già citati peraltro, dell'Unione Europea con ciascuno dei tre paesi firm eh, firmatari dell'accordo ed è sfruttando la combinazione fra eh, accordi eh, Unione Europea, paesi eh, eh, del, dell'area nordamericana e opportunità di integrazione regionale dell'America del Nord che può venire fuori un risultato positivo che valorizzi il Made, il made in Italy anziché penalizzarlo. Quindi il, c'è da dire che il nuovo accordo commerciale del 2020 dell'Unione Europea con il Messico prevede un percorso molto interessante e positivo verso un sostanziale azzeramento dei dazi in tutti i settori. Vorrei solo aggiungere un punto prima di dare la parola ai nostri ospiti che questa è la prima volta che in America del Nord, che è la prima volta in America del Nord che un accordo di libero scambio integra gli impegni ambientali presi da ciascuno dei firmatari. L'introduzione di nuovi impegni ambientali per migliorare la qualità dell'aria e ridurre i rifiuti marini sono disposizioni importanti da tenere presente per le imprese europee e italiane che opereranno in questi paesi. I capitoli su ambiente e lavoro evidenziano peraltro uno spostamento, una convergenza fra gli standard dell'area del trattato eh, nordamericano e dell'Unione Europea. Ecco, con questa breve, parziale, ma eh, ritengo eh, significativa sottolineatura di alcuni aspetti, eh, do senz'altro la parola al primo dei nostri eh, ospiti, il presidente del Comexi, eh, l'ingegner Sergio eh, Alcoser. L'ingegnere Alcoser è presidente di Comexi, come abbiamo detto, il Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, è laureato in ingegneria civile presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico ed è dottore in ingegneria presso l'Università di Austin in Texas ed è inoltre dottore honoris causa presso l'Università dell'Arizona. Ha numerosi titoli onorifici di università e istituti di, eh, di ingegneria strutturale. Ha svolto incarichi nel governo federale messicano legati a energia, sviluppo tecnologico e relazioni internazionali è membro di Accademia e società di ingegneria in Stati Uniti e Messico e presiede Mexico Exponencial, un centro di riflessione per l'innovazione tecnologica. E do senz'altro la parola al, all'ingegnere Alcoser che ci illustrerà le caratteristiche dello spazio nordamericano, quali siano le caratteristiche specifiche e le sfide del, del trattato que aquí estamos analizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes. Eh, quiero iniciar agradeciendo al señor Daniel Fuggeri por su hospitalidad en este lugar magnífico, eh, histórico dentro de la ciudad de Roma, una ciudad entrañable, importante, por supuesto, para todo el mundo. Así es que muchísimas gracias por la anfitrionía y también gracias por la confianza para con el COMEXI de haber firmado este convenio de colaboración entre las dos instituciones que sin duda eh, será de gran utilidad para nuestros países. Muchas gracias. Por supuesto agradezco a nuestro señor embajador, el señor embajador de México en Italia, Carlos García de Alba, por eh, haber iniciado esta conversación con el Chespi, eh, haber sido una fuerza de la naturaleza que genera la idea del Foro México-Italia y del cual pues, nos beneficiamos el COMEX y Chespi. Muchas gracias, señor embajador. Igualmente agradezco las palabras del diputado Pierre eh, Frasino, eh, así como del senador Francesco Borducci, con referencia a la importancia de la relación de México e Italia. Y ha sido señalado que Italia es el primer inversionista, en eh, la relación comercial en América Latina, con, eh, en este caso México. Y bueno, pues eh, tenemos una similitud de temas, valores, el interés por preservar la democracia, los valores occidentales, el respeto a las libertades, y esto pues nos une a México e Italia. Quizá la única cosa que nos divide es el fútbol cuando nos toca jugar, y pues lamentablemente como sucede, ustedes nos ganan con más frecuencia que nosotros a ustedes. Entonces, bueno, eso quizás sea una de las diferencias que tenemos con, Italia, quizás la única. agradezco las palabras de la licenciada Isabela Cascarano, así como también de la licenciada Edith Sandler, de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, quienes han señalado, creo que con toda eh, pertinencia, la importancia eh, del Tratado de Libre Comercio, voy a llamarle tratado simplemente para eh, generalizarlo, eh, y particularmente lo referente a la integración, que me parece que es sin duda el gran reto entre los tres países. La idea de América del Norte, que es una idea muy potente y que debemos de mantener, de preservar, de fortalecer en los próximos años, debido a corrientes nacionalistas en cada uno de nuestros países. Eh, tanto en Estados Unidos como en Canadá como en México, hay fuertes corrientes nacionalistas que quisieran ver esta integración menos sólida de lo que debe ser. Entonces es un tema importante a mantener. Y finalmente agradezco a la licenciada Letizia Morandi, quien eh, pues preside la Asociación Económica de México en Italia, primero por encabezar este gran esfuerzo, que me parece sin duda, como ella menciona, una semilla para poder desarrollar eventualmente una Cámara de Italiana México Italiana, y por otro lado, mexicana en Italia, y por otro lado, eh, bueno, pues las palabras que ella refería con respecto a la importancia de la relación o aprovechar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá para las empresas eh, italianas. Muchas gracias al señor Darío Conato por, por su presentación. Eh, yo tengo una presentación, no sé si está disponible, eh, rápidamente un recorrido por las varias eh, láminas, mientras que se eh, despliegan, aprovecho saludar a la distancia a mi querido amigo el embajador Mario Chacón, eh, a quien veo como un cuadro de Frida Kahlo a la distancia. Mucho gusto. Bien, me referiré a, la importancia que tiene, la siguiente por favor, la geopolítica, no podemos olvidar que pues, México, Estados Unidos y Canadá son países importantes en el concierto mundial. Creo que en el caso de México, lamentablemente los mexicanos no, entendemos la importancia que México tiene en el mundo, como naturalmente sí lo entienden los Estados Unidos y Canadá. Y creo que debemos un esfuerzo en general, sobre todo quienes estamos involucrados en temas de relaciones internacionales como el COMEXI, en hacer ver a, nuestra sociedad la importancia que México tiene en el concierto internacional. Bueno, naturalmente lo que pasa entre nuestros tres países tiene referencia y, impacto en el mundo, como también lo que pasa en el resto del mundo, digamos un acercamiento entre China y Rusia, tiene un impacto en lo que sucede eh, en nuestro continente. La siguiente, por favor. Entonces, me referiré rápidamente a qué es lo que ha pasado en estos últimos eh, meses o años particularmente frente a la emergencia de la enfermedad COVID-19, que ha puesto en duda la relevancia de la globalización eh, en cuanto a la, dificultad que hemos tenido como, como mundo, como un, eh, como un todo, de responder de manera eficiente a la, a la pandemia. Hay diferencias notables entre nuestros países, la distribución de vacunas, por mencionar uno de estos casos, y esto es uno de los, de los temas que me parece que será materia de discusión en los próximos años. ¿Qué sucederá con la globalización? ¿Cuál será el papel del Estado? Si es un Estado asegurador, como lo han hecho varios países, o se requiere de una nueva definición de un Estado de bienestar. Ahí, por ejemplo, en nuestros tres países pues, hay una clara diferencia entre el papel del Estado apoyando las, los, eh, los esfuerzos de recuperación del COVID, comparando Estados Unidos, Canadá, frente a lo que hizo México. Es una clara diferencia de lo que es un enfoque distinto de un país. No quiero juzgar, creo que simplemente señalo una diferencia. La siguiente. Por otro lado, bueno, pues igualmente ha sido sujeto a una prueba de estrés importante el papel de Naciones Unidas. Me refiero al tema del COVID-19, no al tema de la guerra lamentable entre Ucrania y Rusia. Y muchos han cuestionado cuál, cuál ha sido el papel de, de Naciones Unidas frente a la pandemia, frente a la invasión rusa, porque claramente el papel del Consejo de Seguridad ha sido muy, muy, muy, claro, muy contundente sobre el rol que tiene el Consejo de Seguridad, pero en el pasado, frente a la pandemia, la pregunta es ¿qué hacía Naciones Unidas? Y eso pone en duda los esfuerzos de multilateralismo y frente a esto, pues ¿cuál es el papel de las grandes potencias? Por ejemplo, ante la, salida de Angela Merkel, pues la pregunta obvia es qué va a ser Francia, qué va a ser Italia, qué van a ser los grandes países, en, el caso eh, europeo quizá encabezando los esfuerzos del multilateralismo. Por otro lado, eh, frente al comercio eh, y la renuncia en su momento de la administración Trump de participar activamente en el multilateralismo y en los temas de comercio, pues hubo una clara emergencia de la República China que llenó ese espacio. Y la pregunta que se hacen es, si China es un socio confiable eh, o simplemente ha sido un país que ha, caracterizado recientemente por un interés eh, caritativo que lo presenta como un país que puede ser eh, confiable. En el caso mexicano nosotros tenemos muy claro, al menos yo tengo muy claro, que China es nuestro competidor, no es nuestro socio. socio es Canadá, socio es Estados Unidos, socio es Italia. Sin embargo, China es nuestro competidor y natural, y no hay que perder de vista, me parece, eso. La siguiente, por favor. Frente a la, guerra, bueno, pues sabemos lo que está sucediendo, es una situación muy lamentable evidentemente, y, bueno, pues esto va a tener un impacto muy serio en la recuperación que para algunos países era crucial tener especialmente apoyados en el comercio internacional. México es uno de estos países eh, que requería del comercio internacional, e-, especialmente el apuntalamiento a través de, los lazos comerciales con Estados Unidos y con Canadá para lograr una recuperación eh, más rápida. Eh, las, proyecciones son que, como ustedes saben, los incrementos en los combustibles, los incrementos en los alimentos debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, tendrán un impacto en un primer momento en Europa y eventualmente tendrán un impacto en el resto del mundo. Y estamos viviendo ya un incremento importante en los precios de los combustibles. El cambio climático pues es la gran amenaza de la humanidad, o era la gran amenaza de la humanidad. Quizá ahora el tema eh, que puso el, presidente Putin sobre el botón nuclear, es eh, sin duda que nos lleva a otro estadio de cosas, pero bueno, por lo pronto el cambio climático sigue siendo la gran amenaza para la humanidad y los incrementos de precio que hemos visto recientemente pues nos llevan a pensar en una implantación cada vez más rápida de las energías renovables y de la lucha contra el cambio climático. Y de nuevo, la pregunta aquí es cómo logramos que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México se conviertan en un espacio virtuoso para que podamos invertir más y más, rápido en energías limpias y sustituir las plantas contaminantes como son las que operan a base de carbón y combustible. Y es un tema muy relevante para países europeos como Italia, que tiene importantes inversiones en México en el sector energético. y por mencionar uno de ellos. La siguiente, por favor. Por otro lado, eh, eh, entre los efectos del COVID-19, creo que no podemos decir que conocemos todos los efectos que el COVID-19 ha producido, como creo que tampoco podemos en este momento avisorar qué cambios van a, se van a producir a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo que sí creo que podemos señalar es que los cambios que ha producido el COVID han sido sobre todo en acelerar los que ya venían dándose previamente. Quizá el más señalado de todos es el cuarto revolución industrial es decir, la incorporación de las tecnologías emergentes, las tecnologías cognitivas, los nuevos materiales, la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, que además se van apoyando unos a otros, generando una corriente o un crecimiento de carácter eh, exponencial. Pero también me parece que el COVID-19 nos ha llevado, nos lleva a pensar si no es necesario un nuevo contrato social en cada uno de nuestros países y quizá un contrato social a nivel internacional. Es decir, cuáles son aquellos valores que como humanidad debemos de preservar, la solidaridad, por ejemplo, y esto pues nos lleva a pensar el papel de las relaciones internacionales frente, ya no nada más la relación entre países, sino la relación entre empresas, empresas que en ocasiones son más poderosas que los propios países y conocemos particularmente las grandes empresas estadounidenses o las empresas asiáticas. La siguiente, por favor. Eh, creo que hemos visto igualmente la, capacidad de adaptación del ser humano y aquellos países que se han logrado adaptar con mayor velocidad, con mayor profundidad, pues son los que han logrado salir eh, venturosos de esta crisis que nos planteó el COVID-19. Creo que hemos aprendido igualmente de, a ponderar y a beneficiarnos de ciertas eh, actividades, eh, dejar algunas actividades a un lado, como son los gastos superfluos, quizá el, el turismo, y concentrarnos más en temas como la educación, la ciencia, y la tecnología, de nuevo ahí con variantes importantes entre los países, de nuevo con un acento en el caso de América del Norte, en donde para Estados Unidos y Canadá la ciencia, la tecnología y la innovación son asuntos de Estado, son asuntos de política, de gobierno. En mi país lamentablemente no hay una prioridad en materia de ciencia, tecnología e información. La siguiente. Eh, en el caso de la, educación, vimos pues, muy claramente pues, una evidente falta de preparación, planeación y fallas en varios sentidos. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, destinó 30 mil millones de dólares a la educación a distancia. Nosotros no hicimos un esfuerzo similar. No estoy hablando en términos de, de cuantía económica, sino en términos relativos a las capacidades que tiene México y como he mencionado, el tema de la investigación y desarrollo. Y estos son temas que conviene eh, mantener en, el radar en cuanto a diferencias, porque marcan el desarrollo que podemos tener a partir del Tratado de Libre Comercio. La siguiente, por favor. Eh, hemos visto, sin lugar a dudas, que eh, la electrificación en el mundo es una tendencia que se ha agudizado, que se ha pues afianzado con el, tratado, perdón, con el COVID-19, y son temas que debemos de, propiciar una mayor discusión, un mayor acercamiento entre los tres países. Uno de estos temas que eh, lamentablemente han emergido como un tema crucial es el tema de la ciberseguridad. Digo lamentablemente porque esto nos lleva a pensar en una nueva dimensión de una protección de los datos personales, de los datos industriales, eh, particularmente relevantes para el Tratado de Libre Comercio. Esto ha dado a pensar también en una nueva manera de contratar a las personas, de acercarnos al mercado laboral que debemos de reconocer en la relación entre los tres países. La siguiente. Eh, y bueno, pues algunas otras lecciones más, como he dicho, pues, que nos llevan a pensar en, actitudes distintas, eh, particularmente lo que te menciono aquí, de los valores de la humanidad, solidaridad, empatía, generosidad, honestidad, eh, transparencia, y eh, eh, temas que para nuestros tres países deben de ser relevantes, que son los principios de una democracia liberal, como es la seguridad, el orden, la economía y las oportunidades, entre otras, que nos parece eh, relevante eh, pues mantener entre los tres países. Frente a esto, como digo, hay corrientes en los tres países. La administración Trump era un ejemplo en los Estados Unidos, en Canadá sabemos que existe lo mismo, en México igualmente, de corrientes nacionalistas que nos llevan o que nos impiden a pensar eh, eh, poder pensar en una visión más amplia de lo que es el continente americano. La siguiente. ¿Qué somos México, Estados Unidos y Canadá? somos socios comerciales, eh, somos, por supuesto, países que tienen intereses comunes en cuanto a lograr una mayor prosperidad de sus habitantes, en donde se ha logrado a través de la integración de cadenas productivas en sectores estratégicos avanzar de manera consistente compartimos valores, tenemos comunidades de un país en otro, naturalmente la comunidad mexicana, una comunidad muy potente en términos de cantidad de personas en los Estados Unidos y cada vez más estadounidenses viviendo en México, más de un millón de estadounidenses que viven en México, que no solamente visitan México, sino que viven ya permanentemente en México. Eh, en Canadá los números son menores y por supuesto están concentrados en, la franja sur de, de Canadá, sin embargo hay una presencia este, importante en, esto. Y un rol cada vez más relevante de las llamadas entidades subnacionales, es decir, los estados, en el caso de México, Estados Unidos, y las provincias eh, con Canadá, que tienen un acercamiento y un desarrollo eh, en términos de su una, relación diplomática y de negocios, económica, cultural, entre ellos, a veces más potente que, que, que puede hacerse a nivel federal. La siguiente. Eh, es importante eh, señalar lo, fuerte que es el bloque de América del Norte. Naturalmente, Estados Unidos pues, es la economía número uno del mundo, eh, y sin embargo, México y Canadá pues, están entre las 15 economías más grandes del mundo. Y sumados tienen una población de casi 500 millones de habitantes, que es un poquito más, 10% más de la población de la Unión Europea. Y estos tres países como bloque tienen, eh, producen en términos económicos un poco más de lo que produce la Unión Europea. Y en términos de, su contribución al Producto Bruto Mundial, el bloque de América del Norte contribuye con un poquito menos del 30%, del 30%. La Unión Europea otro tanto, eh, el bloque asiático igual, y bueno, se complementa con lo que hacen algunos otros eh, bloques, África, etcétera. Pero, pero bueno, lo relevante es que este bloque eh, si se mantiene con el dinamismo que lo había caracterizado, pues seguirá siendo el bloque comercial más potente del mundo. Y eso pues abre enormes oportunidades como también enormes retos. La siguiente, por favor. Ven ustedes aquí el crecimiento en, la gráfica de abajo a la derecha que ha tenido el comercio entre los tres países, salvo la caída en el 2008 y ahora una caída, caída en el 2019, pues ha sido un crecimiento lineal con una pendiente constante lo cual nos abre, y eh, nos, claramente nos refuerza la importancia que tuvo en su momento el NAFTA y la importancia de poder renegociar el NAFTA para poder relanzar la relación entre los tres eh, países. Eh, se ha criticado o se criticó en su momento el NAFTA porque no logró, por ejemplo, en el caso mexicano, abatir la pobreza, abatir rezados y más, la verdad es que hay que revisar lo que es el tratado. El tratado no buscaba abatir esos temas, eso le tocaba a México hacer. Lo que buscaba el Tratado de Libre Comercio era abrir mayores oportunidades para que empresas mexicanas pudiesen comerciar con las pares estadounidenses y canadienses y viceversa, y eso se logró, como ven ustedes aquí en esta gráfica. Las otras deficiencias, pues es un tema que le toca a México resolver, el problema de inseguridad, el problema de Estado de Derecho, etcétera. Bueno, son temas que tiene que trabajar México para poder todavía aprovechar más estas oportunidades. La siguiente. Esta gráfica me gusta mucho porque logra presentar eh, cuál es el estado de cosas de las exportaciones de Estados Unidos, que exporta eh, 307.6 miles, o sea, millones de dólares en el caso de 2021 al Canadá, 276.5 miles de millones de, de dólares para México, y después se comparan las exportaciones de Estados Unidos a otros países. Y esto es relevante porque no hay una conciencia, a veces ni siquiera en los Estados Unidos ni en Canadá, de que los verdaderos socios comerciales de Estados Unidos son Canadá y México. Y siempre hay una tendencia en Estados Unidos de ver que lo que están haciendo con China y le prestan atención a Japón y le prestan atención a Taiwán y le prestan atención a Sudáfrica, etcétera. Pero ven ustedes aquí como la tercera de las barras, los BRICS, las exportaciones de Estados Unidos a los BRICS son menores que las, de, las exportaciones a México. Lo mismo pasa con Japón y China, o bien con Taiwán, Singapur, Hong Kong, eh, en, la, quinta de las barras. Y la sexta de las barras la quise incluir porque es un tema que les, les es muy relevante a los italianos. Porque como ustedes han sido campeones de fútbol, están ahí todos los campeones de fútbol. Entonces está ahí Brasil, Argentina, Uruguay, Reino Unido, este, España, Francia, Italia, ¿no? No está México y pues yo creo que no quiere ser campeón porque si no, esa barra sería mucho más alta. Entonces sí, ya no nos podrían, no lo podrían ganar. Pero claro, obviamente está tomado Brasil una sola vez y Uruguay una sola vez, aunque han ganado varias veces. Pero bueno, lo, que es interesante es la importancia que tiene el comercio y las exportaciones, y esto hay que hacerse ver tanto Canadá como Estados Unidos, México por supuesto, de que somos los tres grandes socios comerciales, y que no nos debemos de, distraer con comparaciones como Brasil, o con eh, Japón, o con Corea, no, la realidad es que nosotros tres comerciamos tanto que no hay manera de compararnos con otros. La siguiente, por favor. Este es un mapa que rápidamente pues, nos, ilustra cuáles son las eh, exportaciones de los diferentes países de la Unión Americana a los distintos eh, eh, otros países. Vean ustedes que la, franja de la frontera México-Estados Unidos, pues, naturalmente las principales exportaciones de California, etcétera, Texas, pues son hacia, hacia México. La, relación económica de México con Texas es la segunda más grande de México, después de Estados Unidos. O sea, digamos, si, la República de Texas fuera independiente, que por supuesto para algunos tejanos les encantaría que así fuera, este, bueno, pues sería la relación comercial de México más grande. Y bueno, ven ustedes cómo están, predominan las banderas canadienses y mexicanas con algunos otros países. Esto es en cuanto a las exportaciones. Y la siguiente, están las importaciones, donde de nuevo, pues muchas de las banderas otra vez son canadienses y mexicanas, muy relacionadas con el sector automotriz, con el sector petrolero, con el sector de los servicios, etcétera, eh, eh, en donde, bueno, pues de nuevo hay una relación eh, muy estrecha entre nuestros países. La siguiente, por favor. bueno, en América del Norte es interesante ver algunas diferencias, por ejemplo, lo que tiene que ver la composición de la fuerza laboral, en donde en nuestros países hay un déficit comparado en este caso a México, con una participación menor de la mujer. Creo que este es uno de los grandes retos que como país tenemos en lo general y que ojalá viésemos el Tratado de Libre Comercio potenciar una mayor participación de la mujer mexicana en, en el trabajo en general y particularmente en un trabajo bien remunerado. La siguiente, por favor. Eh, lo vemos aquí, sobre todo en, términos de sectores, el sector agrícola, industrial y de servicios, donde la participación más clara de la mujer la vemos en el sector agrícola, eh, de manera contrastante con, en términos porcentuales con las mujeres participando en Canadá, por ejemplo, en 1%, 0.8 en los Estados Unidos y en México 3.6%. Eh, o bien en el sector industrial, donde este, eh, prácticamente el doble de participación de las mujeres, 17.1 en el, recuadro rojo de la derecha, que está al centro de la lámina, pues es del doble de lo que se tiene en los Estados Unidos y, Canadá, eh, muy seguramente por las participaciones en el sector de la manufactura, en el sector de la maquila. La siguiente. Eh, por otro lado, ¿qué, es lo que representa entonces eh, el tema en términos de oportunidades? pues los, los, valores tan altos que hay de exportaciones de México hacia Estados Unidos y Canadá, de Canadá hacia México, Estados Unidos, eh, etcétera. Y otra vez, de nuevo, recordándonos la importancia que tiene la resiliencia de las cadenas de suministro en lo general, particularmente por lo que hemos vivido en el COVID-19, la siguiente. Ahora bien, eh, el tratado es, es, es un tema importante y para algunas personas no representa una mejora sustancial. Esto hay que recordar que se dio en una visión complicada, en un momento complicado de la relación entre los tres países, en donde la posición de la administración Trump era o negociamos o cancelamos. bueno, pues había que negociar y tratar de sacar la mejor negociación posible. Y la negociación fue de un comercio administrado, en donde no hay que perder de vista que el interés de los Estados Unidos era recuperar varias de las industrias emblemáticas de los Estados Unidos, que es la industria automotriz, y que pues esto implicaba establecer reglas de origen más estrictas para los autos, de los 62 y tantos que teníamos del Tratado de Libre Comercio América del Norte, ahora un 75%, y una serie de compromisos más estrictos a favor de derechos laborales, de temas ambientales y eh, particularmente los que afectan a los pequeños negocios. En este último tema, creo que eh, México sale ganando en el sentido de que se ve obligado a cumplir una serie de cláusulas, si bien se puede cuestionar cómo se negociaron, pero el hecho es que al final de cuentas le va a beneficiar a México. No necesariamente los otros temas relacionados con los autos donde vamos nos, van a, van a apretar eh, y probablemente no tengamos capacidades de cumplir. La siguiente. Eh, eh, un tema que me parece importante destacar es la importancia de este, o la, relevancia de este comité de competitividad. Es un comité que se reconoce como parte de uno de los capítulos del tratado, que tiene la enorme ventaja para los tres países de, podernos poder trabajar de manera conjunta en el tema del desarrollo de la fuerza laboral, con un enfoque basado en la comunidad, o sea, apoyándonos en los desarrollos que dentro de las comunidades podemos eh, tener, eh, buscando mejorar la tecnología con temas eh, innovadores, como es la aplicación de los temas asociados a la cuarta revolución industrial, donde claramente son temas que a Estados Unidos y Canadá le resultan de interés, porque nos permiten pues, competir con China en estos, en estos temas. Este es uno de estos comités que, que me parece que es un ganar-ganar para los tres países y ojalá que se logren aprovechar las oportunidades y los retos que tenemos. El reto me parece más importante en un momento es el desarrollar esta fuerza laboral que sea consistente para las ambiciones del bloque y que además reconozca las diferencias de demografía. Estados Unidos tiene una población mayor de edad que la que tiene México. México puede proveer entonces de cierto tipo de mano de obra, mente de obra diría yo, que en los Estados Unidos no existe o Canadá por razones de la demografía que mencionaba. Entonces, bueno, pues el TEMEC sin duda que va a marcar este proyecto de integración. Como he mencionado, hay que tener cuidado en no perder de vista que estas corrientes nacionalistas pueden descarrilar la idea de América del Norte como un bloque. Nos podremos limitar a intercambiar tuercas y tornillos a través de la frontera, pero pensar más allá en un bloque que además de compartir valores pueda compartir intereses y prosperidad es un tema que es una asignatura pendiente que hay que seguir trabajando todos los días. La siguiente, por favor. ¿Qué oportunidades hay esto? Bueno, pues uno esperaría que con un nuevo liderazgo América del Norte, con una visión regional y mundial, pues pudiésemos avanzar sin reduccionismos y con una gran ambición. Creo que hay una importante ambición en el gobierno de los Estados Unidos en esta nueva administración en estos temas. Quizá en el este caso del comercio por el Partido Demócrata, que a veces es un poco reacio a abrir el tratados de libre comercio sobre todo si tienen un impacto en los grupos sindicales, es, un tema que hay que mantener siempre en el radar. Pero bueno, por otro lado, al mismo tiempo, creo que entiende claramente el gobierno de los Estados Unidos las ventajas comparativas. En el caso de México, a veces hay un cierto recelo de que esto pueda convertirse en una dependencia innecesaria, pero bueno, pues los números están ahí, el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos tenemos una eh, integración clara y evidente con Estados Unidos, lo que tenemos que hacer es más bien aprovechar esa integración, al menos ese es mi punto de vista. La siguiente. Eh, bueno, pues eh, aquí hay de nuevo pues, encontradas. Hay quien ha escrito, por ejemplo, el embajador Reyes Heroles, que fue nuestro embajador en los Estados Unidos, que ha escrito pues, de manera muy crítica sobre cuál debería de ser la ambición de México frente al Tratado de Libre Comercio. Entonces, donde a veces hay una falta de conocimiento, las tomas de decisiones del gobierno actual no es muy transparente, a veces hay fracturas claras dentro del propio eh, grupo eh, gobernante, con decisiones más con bases ideológicas que de tipo pragmático, y esto, bueno, pues pone siempre en una difícil negociación a nuestro país, mi país, con frente a los Estados Unidos y frente a Canadá. Pero bueno, pues eso es lo que estamos viviendo ahorita y creo que eso hay que tenerlo presente. Espero que pues naturalmente con el tiempo esto vaya evolucionando la siguiente. Eh, y bueno, este, eh, como mencionaba, eh, pues uno de los temas que están muy fuertemente imbricados en el TEMEC, pues es un interés de un mayor proteccionismo en ese momento por parte de la administración del presidente Trump que bueno, pues tiene un impacto en muchos de los sectores eh, económicos en materia de logística, autos eléctricos, energías renovables. Sin embargo, creo que estas más bien debiese convertirse en el caso mexicano en unas ventajas. Creo que ya estoy en el tiempo. La siguiente, por favor. Eh, creo que rápidamente miré, creo que hay oportunidades en el tema de la salud. México tiene firmado con los dos países eh, acuerdos en materia de estrategias regionales para fines de de pandemias. Increíblemente, ninguno de los tres países echó a andar este tipo de, eh, eh, mecanismos que ya existen. Sin embargo, eh, pues hay una amplia oportunidad de trabajo entre los tres, entre los tres que además involucran, que pueden involucrar a otras empresas de, otros países, como es el caso de Italia, la siguiente. El caso de educación, ya lo mencioné, ¿por qué no avanzar todavía más en la profundización que se logró por ejemplo, con el Foro Bilateral de Educación Superior, e Innovación e Investigación entre México y Estados Unidos, para tener una mayor cantidad de intercambios y eh, trabajos conjuntos en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y este creo que puede servir como ejemplo este FOBESI para lo que parece con Italia. Italia cuenta con magníficas universidades y centros de investigación de vanguardia reconocidos mundialmente pues, para lograr una mayor colaboración, por ejemplo, con México. La siguiente. Aquí hay algunos ejemplos de, de lo que son los, los graduados en términos de, de, de, ingeniería. Esta es una lámina que recientemente publicó el Brookings Institution. Y ven ustedes el número de ingenieros, el que mayor número de ingenieros forma en el mundo son los Estados Unidos, más de 200 mil. Después sigue Rusia, Brasil, Alemania, México está en quinto lugar. Y después está Canadá, claro, Canadá con un número más pequeño, pues porque la población de Canadá es más pequeña. Pero, digamos, aquí lo, de en esto es que los tres países fueron una gran cantidad de ingenieros. Ingenieros que pues, deberían estar entrenados justamente para aprovechar la cuarta revolución industrial y convertirse en la, región de América del Norte en una potencia eh, en todos los temas que, eh, este futuro nos marca. La siguiente. Eh, Quizá aquí uno de los temas importantes, eh, ya lo mencionaba yo, son las reglas de origen, es la, importancia de que México aproveche eh, su eh, incorporación al bloque en lo que te refiere a las, al aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación y sobre todo el cómo se enfoque México con la economía digital. La siguiente. Y eh, con esto, pues aprendiendo de la llamada curva de la sonrisa, en donde México ha privilegiado por muchos años eh, su desarrollo industrial a base de la de fabricación, de la suministro de servicios, que tienen un valor agregado relativamente bajo, y no así el caso de la investigación y desarrollo o los productos apoyados en la investigación y desarrollo. La siguiente, creo que me faltan dos láminas. Eh, eh ya mencioné el tema de la reforma laboral y lo que implica en términos de eh, eh, una, mayor competitividad para, para el país. Eh, aquí hay un tema todavía que tiene una asignatura pendiente en México, donde no se han logrado implantar cambios en seguridad social para aquellas personas que no están asalariadas. La siguiente. Y el, el, tema, el último tema que quería tocar pues es la actual iniciativa de reforma energética y de la industria minera que ha planteado el gobierno de la República en donde pues, la ambición es fortalecer a las empresas del Estado, Pemex en el caso petrolero, Comisión Federal en el caso de la electricidad, que esencialmente lo que conduciría, si se adopta, es el desmantelamiento del mercado abierto eléctrico, es decir, la abolición de los organismos independientes y una reforma del sector minero frente a la transición energética. Creo que eh, los análisis que han hecho varias instituciones es que el impacto en México sería muy negativo, además de que sería muy negativo para los tres países en su conjunto. Eh, habría una pérdida de confianza en la inversión, esto pondría en duda el respeto en México del Estado de Derecho a las inversiones, habría una violación flagrante de montón de tratados y acuerdos internacionales, y bueno, pues crearía problemas de la relación, pues, no solamente entre México y Estados Unidos y Canadá, sino con Italia, con España, en fin, que han invertido en México en este tema. Hay un documento que pongo ahí a la derecha que ha producido el, COMEXI, justamente analizando el impacto de la iniciativa de la reforma energética desde el punto de vista internacional. Yo los invito a que lo, eh, puedan ver, es un documento de 30 páginas, en donde se hace un análisis pormenorizado del impacto que puede tener. Y bueno, ya para finalizar, esta es mi última lámina, es, pues, eh, ¿qué, perspectivas hay? Pues eso, sin duda es un tratado que hay que aprovecharlo, es, ofrece una gran cantidad de oportunidades, sin embargo, eh, pues, uno de los temas fundamentales en los cuales México tiene que trabajar eh, para el Tratado de Libre Comercio, como también para el diálogo económico de alto nivel, que es este mecanismo que se creó con el presidente Obama y que ha retomado el, presidente Biden, que es el diálogo de más alto nivel que tenemos en materia económica entre los dos países, pues es aprovechar eh, para que se hagan las inversiones, se logren, se promuevan proyectos pero sobre todo siendo muy claros desde el lado de México del interés de garantizar la certeza jurídica de estas inversiones. Eso es un tema que en el ambiente empresarial eh, hay una duda muy, muy, muy fehaciente sobre si México pretende o no dar certeza jurídica a las inversiones. Y creo que es un tema que se han dado pasos por parte del gobierno mexicano, quizás falta más contundencia para dejar claro que lo que se, pretende es promover mayores inversiones en México. Y bueno, pues esta reforma que acabo de mencionar justamente, pues no abona en esta dirección. Pero bueno, son, esa es la realidad actual de lo que estamos viviendo eh, y esperemos que pues la iniciativa tenga una, de la reforma parte eléctrica energética una eh, adecuación, una modificación, de tal manera que bueno, pues se mejoran aquellas cosas que tendrían que mejorarse, digamos que eh, sea más, más justo los precios y acceso a ciertos aspectos de la red, pero sobre todo que se eh, respete la, certeza jurídica de las empresas. Bueno, sería mi, panorama sobre el, el TEMEC, pues traté de dar un vistazo lo más rápido posible. Bueno, pues naturalmente hay una relación de que esto nos pone frente a China, que como he dicho, pues es nuestro gran, un, competidor eh, importante, donde México, pues no se trata de que escoja entre China y Estados Unidos, sino de que tenga una relación con los dos países reconociendo que pues México pertenece al bloque americano. Con esto agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. El cuadro, es eh, decir que complejo, eh, eh, es decir, poco, evidentemente hay, hay muchos también, muchísimo depende de las políticas públicas que cada país adopte, también de la pugna permanente entre apertura y proteccionismo, que atraviesa también las corrientes políticas. Yo sintetizaría todo esto con la afirmación que usted eh, hizo en cierto momento que el, tratado marcará el proyecto de integración de América del Norte en los próximos años, definitivamente. Eh, yo eh, pasaría a la presentación siguiente dejando al final la posibilidad si hay preguntas para todos nuestros panelistas. Entonces, sin más, Toca ahora introduzco el nuevo expositor, Mario Chacón. El doctor Mario Chacón, desde octubre de 2020, coordinador en Europa de la Estrategia de Impulso Económico, Económico Global en el marco de la dirección que lleva el mismo nombre, adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Esto es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es eh, ah, solo italiano, <laughs> scusate, mi toccava parlare italiano, è diplomatico di carriera con rango di ambasciatore, in questo ruolo ha rappresentato il Messico in Bolivia e in Colombia e ha inoltre svolto attività diplomatica negli Stati Uniti, in Belgio, Canada, Giappone e Germania occidentale. Ha partecipato alla redazione di numerosi accordi internazionali, fra cui l'accordo di associazione del Messico con l'Unione Europea, e ha rappresentato il Messico in molte sedi internazionali. È dottore di ricerca in scienze degli alimenti ed economia, entrambi titoli acquisiti presso l'Università della California di Davis. È docente presso numerose università ed è stato condecorato dal Regno del Belgio e dalla Repubblica Francese. E do eh, senz'altro la parola al dottor Chacon per uno sguardo rapido sulle opportunità di affari de eh, di comerciales eh, que México che il Messico eh, offre nel quadro del nuovo trattato. Prego, dottor Chacón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, saludo ante todo a los distinguidos miembros de este foro, a mis amigos Sergio Alcocer, Carlos García de Alba, a los organizadores del CHESPI, y después de la brillante exposición del doctor Sergio Alcocer sobre el TEMEC y sus oportunidades, me referiré a algunos aspectos de la relación de México con sus socios del TEMEC, Canadá y los Estados Unidos de América, y a la posición eh, de mi país en el, contexto, el contexto global de comercio e inversión. Si me permiten, compartiré mi pantalla para eh, poder seguir eh, la, la, presentación. Eh, permítanme un minuto nada más. Me parece que de esta manera lo hacemos grande. Muy bien. Eh, México es hoy el segundo socio comercial de Estados Unidos. Durante 2021, el valor del intercambio bilateral ascendió a 661.164 millones de dólares. Dicho de otra forma, cada minuto México y Estados Unidos comerciamos 1.2 millones de dólares. De enero a diciembre del año pasado, el volumen total de comercio entre Canadá y Estados Unidos alcanzó un valor de 664.161 millones de dólares, equivalente a 14.5% del intercambio de bienes de Estados Unidos con el mundo. En tercer lugar, como socio comercial de Estados Unidos, quedó China, ya que su intercambio de bienes tuvo un monto de 657.432 millones de dólares, equivalente a 14.3 del comercio total de Estados Unidos con el exterior. Japón y Alemania quedaron en los lugares cuarto y quinto. El volumen de su comercio con Estados Unidos alcanzó valores de 210 mil millones de dólares y 200 mil millones de dólares respectivamente, cifras que implicaron participaciones del 4.6 y del 4.4% en el total del comercio de Estados Unidos con el mundo. Esto complementa la eh, gráfica que mostró el doctor Alcocer, en donde dice los tres países de América del Norte, somos los que tenemos el comercio más fuerte con Estados Unidos y Estados Unidos no debe distraerse viendo a otros socios comerciales que son menores. Desde la, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace 28 años, compartimos una compleja y profunda integración productiva lo cual refleja la fortaleza de nuestra alianza comercial. Para mí esto es lo más importante, las cadenas de valor integradas que hemos logrado, con lo cual eh, tenemos una economía que se dirige hacia la producción de bienes industriales cada vez de mayor complejidad y mayor valor agregado. Durante casi tres décadas, México se ha consolidado como líder global en sectores como el automotriz, el aeroespacial y electrónicos, de los cuales dependen millones de empleos y de familias. El sector agroindustrial también aprovechó la integración productiva, se tecnificó e incrementó tanto el valor de las exportaciones como la cantidad de productos que exporta. México es una potencia produciendo cierto tipo de productos agrícolas e agroindustriales. Eh, la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, sentó las bases para que la región mantenga esta tendencia histórica de integración productiva y desarrollemos conjuntamente las industrias del futuro. Otro de los factores que han reafirmado la integración entre los tres países de América del Norte son los mecanismos de cooperación regionales como el diálogo económico de alto nivel y la cumbre de líderes de América del Norte, mediante los cuales hemos identificado acciones conjuntas que permitirán construir cadenas de suministro resilientes desde una perspectiva regional. Si bien la apertura comercial modernizó la estructura productiva de México, aún quedan importantes desafíos para garantizar los beneficios del comercio internacional lleguen a más empresas y más regiones. Como bien lo dijo Sergio, los tratados de libre comercio ayudan a que el comercio sea libre y que crezca, pero hay muchos otros factores que dependen de otro tipo de políticas, no de la política comercial. En este sentido, nuestros mecanismos de cooperación regional y las herramientas que nos brinda la extensa red de tratados comerciales que tenemos en México representan una gran oportunidad. Perdón. México tiene una... abierta sus puertas, perdón, a la inversión y al comercio con Europa, con Asia y con América Latina a través de una extensa red de 14 tratados de libre comercio. 32 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones y múltiples acuerdos para evitar la doble tributación. Hay esquemas de integración como el acuerdo global entre México y la Unión Europea que se modernizó recientemente y que está en proceso de revisión jurídico-lingüística en la Comisión Europea antes de que sea ratificado por los países miembros. La Alianza del Pacífico, mecanismo que agrupa a Perú, Chile, Colombia y México, es otra de nuestras herramientas que tenemos comercialmente. A este mecanismo de la Alianza del Pacífico ingresó recientemente Singapur como país asociado. México también pertenece al Tratado Integral Progresivo de eh, Alianza Transpacífico. Este eh, tratado lo componen 11 eh, países signatarios, entre ellos, entre, perdón, hay algo mal aquí con las gráficas, pero déjeme decirle, este tratado de Asociación Transpacífico tiene 11 países signatarios, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, con lo cual México abre más sus oportunidades en Asia-Pacífico. Y además de los esquemas de acuerdo de libre comercio y mecanismos de integración que ligan a México con las zonas más dinámicas de crecimiento económico en el mundo, déjenme decirles rápidamente cuáles son las ventajas que ofrece México como plataforma productiva para atraer la inversión. Déjenme dejar de compartir la pantalla y concentrarme en los puntos que creo yo son muy importantes para Europa. México tiene una destacada posición geográfica estratégica. Tiene costos competitivos con capital humano joven y altamente calificado. Tiene estabilidad macroeconómica. Eficientes vías de comunicación por carretera y vías ferroviarias hacia Estados Unidos y Canadá. Tiene litorales y puertos hacia el Golfo de México, hacia el Caribe y hacia el Pacífico. Tiene una extensa red aeroportuaria con eficientes comunicaciones para carga aérea en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Cancún. Tenemos un amplio mercado interno de 132 millones de personas, concentrado en tres grandes urbes, Ciudad de México, Guadalajara Monterrey y un extenso grupo de ciudades intermedias con gran dinamismo, como Ciudad Juárez, Tijuana, Saltillo, Torreón, León, Puebla, Veracruz y Mérida. Tenemos una población joven en su mayoría, un alto número de egresados de escuelas de ingeniería, como señalaba Sergio, una extensa red de universidades y centros de estudio de nivel superior y centros de capacitación para técnicos. Tenemos mano de obra capacitada para la industria. Algo que no se sabe mucho, pero que México tiene, son más de 200 centros de investigación y desarrollo en diversos campos, desde agricultura hasta industria aeroespacial. Tenemos capacidad para producir manufacturas avanzadas con productos de mediana y alta tecnología. Hay que recordar que México fue país invitado a la Feria Industrial de Hannover en 2017 en la que mostró sus adelantos en manufactura 4.0. Tenemos también más de 350 parques industriales en los que las empresas pueden encontrar todo tipo de facilidades para una rápida instalación y puesta en marcha de sus empresas. Contamos con un esquema muy innovador que se llama Shelter, mediante el cual el parque industrial se encarga de la parte legal y administrativa de la instalación de una nueva empresa y los inversionistas pueden concentrarse en lo que saben hacer, en la producción. De esta manera, en seis meses a partir de la llegada de una nueva empresa a México, pueden estar ya en capacidad de exportar sus productos. Este es un rápido repaso del potencial que México tiene como plataforma industrial. México está abierto para continuar con la historia de exitosa colaboración industrial con Italia y con Europa. Muchas gracias a los traductores, gracias al público, sobre todo gracias a Sergio, gracias Carlos y gracias Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chacón, de este cuadro que presenta un México dinámico, dinamico, sia verso eh, eh diciamo, l'Atlantico diciamo, e oltre, quindi eh, verso l'area euroasiatica, sia verso il resto dell'America Latina, sia, e questa è un'evoluzione particolarmente accelerata negli ultimi anni, verso tutta l'area eh, del Pacifico. E a questo punto eh, abbiamo, eh, per l'ultimo espositore, eh, l'intervento del dottor Daniel Fritelli, l'ingegnere Daniel eh, Fritelli, dello Stevanato Group. L'ingegnere eh, Fritelli è Head of Sales per Stevanato Group in America Latina da oltre dieci anni e sotto il suo mandato il gruppo ha consolidato la propria presenza in America Latina con l'apertura fra l'altro della Greenfield in Brasile Precedentemente l'ingegnere Frittelli aveva lavorato soprattutto come consulente per aziende in vari settori, nell'energia, nell'automotive e la microelettronica. L'ingegnere ha lavorato eh, in ingegneria industriale appunto e, e, e possiede un master in microelettronica conseguito presso l'Università di Bordeaux in Francia. E, Frittelli e in questa ultima parte dell'incontro eh, abbiamo pensato di eh, aprire un'esperienza diretta, quella del gruppo eh, di cui lei, che lei qui rappresenta, e ci può dire in due parole che cos'è lo Stevanato Group? Buonasera a tutti, grazie per averci invitati a testimoniare al vostro evento. Sì, eh, il gruppo Stevanato è un gruppo che ha eh, sede in Italia, ma con un respiro decisamente internazionale. Siamo presenti infatti con siti produttivi e uffici commerciali in più di, di nove paesi. Eh, con le nostre soluzioni integrate supportiamo l'industria farmaceutica eh, lungo tutta la supply chain, dallo sviluppo del farmaco fino alla commercializzazione Produciamo infatti soluzioni in vetro per il contenimento dei farmaci, le macchine per il controllo e qualità e per l'assemblaggio dei dispositivi medici e siamo anche presenti nel settore dei kit diagnostici. Siamo stati, alla verità, l'avete menzionato prima in varie eh, presentazioni, siamo stati in prima linea nella lotta contro, contro il Covid negli ultimi, negli ultimi tre anni. Abbiamo un fatturato di 845 milioni di euro nel 2021 e abbiamo 4.400 dipendenti intorno al mondo, per dare un'idea generale di, chi siamo, eh, attuando nel, nel mondo farmaceutico. E come è andata la, la, come si è svolto lo sviluppo dello Seminato Group nella zona, specificamente nella zona interessata all'accordo di libero scambio, quindi nei paesi del Nord America. Sì, la, allora, in verità la presenza del gruppo Stevanato nella zona de, di libero scambio corrisponde al primo greenfield del gruppo. È stata dunque una decisione pesata attentamente, prendendo in considerazione ovviamente tutti gli aspetti, non solo gli aspetti economici, perché per noi c'erano anche altre possibilità eh, particolare in Asia, ma diciamo che la congiunzione degli aspetti economici, i vantaggi offerti dal Messico, e lì citerei anch'io alcuni, alcuni vantaggi che sono stati menzionati primi, soprattutto la posizione strategica eh, dal punto di vista della logistica e la vicinanza con i confini con gli Stati Uniti, e la presenza di un personale bilingue con istruzione tecnica avanzata, eh, con un'altra concentrazione di università e indirizzo tecnico, e in più ovviamente l'accesso al mercato nordamericano grazie al remake, l'ex NAFTA, ha permesso di arrivare per noi a una decisione interna semplice. E infatti siamo arrivati al Messico nel 2008 e dopo 15 anni possiamo dire che la nostra scelta è stata azzeccata. Diciamo. Adesso l'ultimo step della nostra evoluzione diciamo, in questo questo libero accordo di libero scambio è, è più legato alla creazione di un hub negli Stati Uniti che sarà operativo nel 2024 che andrà a complementare il portfolio dei prodotti che abbiamo già in Messico, che anche in questo caso beneficeremo ovviamente della circolazione della merce. Certo aspetti dell'accordo eh, di libero scambio sono particolarmente significativi per la vostra attività, per l'attività del vostro pubblico? Sì, allora in effetti eh, lo menzionavo prima, non, non è solo stato eh, l'aspetto business, ma effettivamente il fatto di poter contare sull'accordo eh, TIMEC. E, e, lì vorrei sottolineare due, due aspetti preponderanti per noi. Prima l'esenzione del pagamento dei dazi, perché apparentemente sembra un vantaggio scontato e magari anche banale in certo senso, però chi fa business in America Latina sa che i dazi possono realmente impedire il business. Eh, noi abbiamo affrontato situazioni dove i clienti chiaramente non volevano importare di fronte alla complessità amministrativa Dunque questo è decisamente un vantaggio molto interessante. E il secondo punto è un vantaggio legato al TMEC, anche se non fa parte strettamente dell'accordo, però si tratta della possibilità di importare temporaneamente dei beni soggetti a trasformazione. In altre parole, eh, non paghiamo tasse sulla materia prima importata a condizione che la trasformazione a prodotto finito e l'esportazione non avvenga in un periodo superiore a 18 mesi. Questo è un vantaggio economico molto importante per due aspetti. Uno ovviamente il beneficio sulle imposte, ma anche alla fine sul flusso di cassa, perché parliamo di un'esenzione e non parliamo di un rimborso delle tasse. Bene, ecco, in conclusione sembra di capire che la vostra esperienza è quella di una combinazione di successo fra le opportunità offerte dall'accordo fra Unione Europea e e Messico nello specifico e poi la possibilità di muoversi sul mercato eh, ampio di quasi 500 milioni di, di abitanti. Sì, esattamente. Eh, in questi giorni sono proprio, tra l'altro, in sede in Italia e ho avuto modo di parlare con il nostro presidente e lui si, mi commentava molto chiaramente che all'epoca effettivamente eh, l'unione dei vantaggi offerti dal Messico con le condizioni del TMEC per chi ha un business plan valido offre realmente un'altra probabilità di successo. Signor Fratelli, molte grazie per questa testimonianza che penso molto indicativa per altre aziende che siano interessate a percorrere eh, questa strada e aprire eh, opportunità, aprirsi le opportunità offerte da questo grande, eh, grandissimo spazio eh, commerciale umano. Ecco, siamo andati molto avanti nel tempo eh, con questi interventi che non potevano assolutamente essere eh, contenuti eh, al di sotto del tempo che hanno preso. Eh, io ringrazio il CESPI che ogni tanto mi invita a fare da moderatore pur sapendo che io non so eh, ricordare a chi interviene e il tempo che resta a sua disposizione. Sono molto per l'autogestione e questi sono i risultati, ma quando gli interventi sono particolarmente importanti sono risultati positivi. Quindi io ringrazio tutti i nostri, i nostri ospiti, le nostre ospiti e, e a questo punto non ho null'altro da aggiungere se non che eh, la materia è di grande interesse, come CESPI continueremo a seguirla con attenzione, ripeto il documento disponibile online del 2020 eh, eh, in cui facciamo una prima analisi delle opportunità di questo spazio e eh, vorrei cedere la parola a qualche illustre rappresentante per non essere io a chiudere questo e, eh, il, il, il l'anfitrione e il signor ambasciatore se lo giocano. Grazie. E concludo eh, di nuovo con parole di ringraziamento agli ospiti, alle traduttrici e a chi si è collegato con noi ehm, e, per dare un appuntamento al terzo appuntamento al prossimo incontro che verrà organizzato appunto dal Forum Italia-Messico ehm, e proveremo ad affrontare eh, un altro tema, aprire un'altra finestra su, su, un tema centrale nei rapporti eh, tra i due paesi, eh, sempre in quest'ottica di eh, evidenziare quelle che sono opportunità, ma anche eh, punti di interesse e di lavoro comune. Ecco, e qui mi fermo, ringrazio tutti di nuovo e arrivederci.